Arkadaşlar çok sakın tabii. Salam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün sizinle e, meşede bir gün videosunu çekeceğiz. E, kendimizin en uçlar meşesidir. Orada dırmaşacağız. Çetin yolları olacak. Şimdi geçelim videomuza. Dostlar gördüyünüz kimi meşənin tam ortasındayıq. Xeyli ağ yarpaq var. Xəzərlər bütün ağaclardan gələnlər hamısı yürüşüyüb çukur olduğuna görə. Biz də indi burada irəliyirik. Görək necə olacaq. Dostlar gördüyünüz kimi biz o təpəyə çıxmalıyıq. Görək necə olacaq. Bu buram düşüb o təpəyə çıxmalıyıq. Gedək, gedək görək necə olacaq. Dostlar gördüyünüz kimi indi biz çətin olan təpəni düşdük. Yeni bir çətin təpə var, oranı çıxmalıyıq. Gedək görək də. Dostlar, indi mən bu təpəyə qalxacağam. Burada heç bir videonun heç yerini saxlatmayacağam. Görək necə dırmaşıram təpəyə. Gelsin hem oğlum da beni çekir. Ona da teşekkürlerimi bildireceğim. Ha, ya Allah. Oy dostlar. Çok Second to tadi. Second na ilabaw, Kron. Dostlar indi gəldim çatdım. Biz yarpız yığırıq. Yarpız yığma dedi həm ziyarət həm ticarət olsun. İndi yarpız yığırıq. Dostlar yarpızımı yığdım. Yarpızımı yığdıq. İndi bizim dildə, bizim ləhcədə pel dillər belə bir bitki var. Yemək olur onu, dadı var, qəşəng dadı var. İndi çıxırıq onu yığmağa. Ha, ondan da yığaq. Sonra qayıdacağıq. Dostlar, bu meşənin uçurumlu yerinə gəlib çatdıq. Biraz çətin olacaq buranı keçmək. Əmək uçurumu keçsələr, görsünlər. પાછળ ની જામ માં કેસી ઉતા પર જા ઉતા છે કાઢું Dostlar yolu çıxdıq, indi xeyli yol çıxdıq. İndi gedək biz yığaq. Yığanda da çəkəcəm. Necə yığırıqsa. Dostlar gəldik çatdıq pelə. İndi yığaq. Bəlkə də bunu çoxunuz tanıyarsınız, onlar meşələrdə. Tüm meşələrdə olur bu. Yəni Şey de adi bir şey de değil. Bundan kuta pişirilir. Çok şeyde istifadə olunur. Yığaq indi. Axşama yemək hazırlayacağıq. Dostlar, bu mənim yığdığım pellərdir. İndi gedəcəm bunları bişirib yeyəcəm. Dostlar, biz meşədə bir gün videosunun sonuna gəldik. E, çox çətin yollar keçdik. Siz də bizim əziyyətimizi dəyərləndirərsiniz. Bir dənə like atın. Kanalıma abunə olun. Kanalımı paylaşın. 1000 like eləyək. 1000 abunə eləyək. Ondan sonra yeni bir gözəl bir video gələcək. Əmoğlumuzu tanış eləyim. Salam əziz tamaşaçılar. Xahiş edirəm kanala abunə olun və videolara like atmağı unutmayın.